Thank you. Oh, yeah. tere tulemast Rikosoft Eesti piraatlusvastasele vihjeliinile. olete valinud kaks, seega öelge palun oma asukoht. täname, et kasutasite meie CFTM Katsim tahvelarvutit. kõnest väljumine